Intro Heute, eigentlich wie Chat, aber dann. Äh. Äh. Das Spiel kann nicht gestartet werden. Äh. Äh. Deswegen musste er OSU spielen. Welcome to us. Oh! Oh! Circles. Play. Gab's denn hier irgendwo noch Mods? Solo. Ich, ich, es ist so laut, ne? Storyboard deaktivieren. Äh. So, OS is a game about circles. When the approach circle touches the edge of the inner circle, that's your cue to click it. You can then earn more score by accurately syncing your clicks to the music. Give these circles a try. Bam! Bam! Bam! The spinner is the simplest object type. Just yeah. Oh, ich check's euch. And spin your cursor around the center of the screen as fast as you can. Digga, dieses Spiel ist so. Gibt das nicht auf Deutsch? Hier, Settings. Ne, es gibt ne Dings hier. Ach. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh Junge. Watching Waha. Nein. Es heißt. Und das bedeutet spannend. Jetzt kommt rein scheiß Content. Hä? bin so confused. Oh oh oh, oh, oh, oh, Der, oh, oh, oh, oh, Der ist Banger. Hä? Achso, ich muss Dings sammeln. Schneller! Huh, huh. Digga, was ist das? Der Beat Saber auf Wish bestellt. Habe ich fallen gelassen? Nein. Na. Mein, meine Taste geht nicht mehr. Ich hasse es. C'era anche quella No!